Saluton al cio, jen fudia vie eh, dio, kai hodia mi faras nenion apparatan fakte, mi tute ne cias kion mi faros, uh, mi simple filmos mian tagon, sed anue mi intensas tondi la harojn, mi mem ne faros, mia bopatrino faras, si estas tie, si preparas sin, um, char mia haroj estas tro longaj, do ni simple tion faras nun. Oh, ĉu vi bezonas helpon? mi estas aĉa bofilo. <laughs> Do ni jam renkontis nian anuan problemon, ni ne scias kie estas la tondilo. Eble ĉi tio sufiĉas. Mama, 我们可以用这个吗？好，你ne povas tion uzi. Mia bopatrino diras ke hieraŭ ŝi havis, sed ŝi ne plu memoras kien ŝi metis ilin. Do ni jam filmis dum unu minuto kaj ĉio iras feken. <laughs> Mia bo patrino jus didis che si estas malbella, si ne volas che mi filmu sin. Mi nun estas ege bella, ciu ne? A ciu vi volas esti in la filmo? Ciu vi volas esti in la filmo? <laughs> Sed mi ancora besonas la in tie, do ne fore tranciu ilin. Kai mi ne scias kiel mi parolas esperante, char vi tute ne comprenas min. Wo shuola wa haisi au jaga tofa. <laughs> mi edzino just demandis al mi kiel mi volas uh, tondi mi ein haroin um kai mi precipe volas fari gen char kiam mi ein haroi tro longigas uh, principe je la flankoi ili shatas bukli kai mi tre mal shatas tion mi volas preni vian voston par mi ein venu fingroi venuci tien venuci tien Am nam nam nam ci ti u granda e pier fingro e volas vin mangi nam nam nam nam nam ci am ki am mi fadas ion apud la porta mia kato ci am volas fugi li credas che, oh yes fin fine ili eligas min mi povas vidi la birdo in kai chasi la hundo in kai tio plus sed tio neniam okazas mi ne scias che li daudigas fari tion hmm. Do, kion vi opinias pri la laboro de mia bo patrino? Ĉu mi bele spektas? Mi esperas ke jes. Kompreneble, mi nun devas duŝi min, do vi devas veni kun mi, ĉu ne? <laughs> Do mi ĵus duŝis min kaj nun mi volas eliri por trovi manĝaĵon kaj samtempe simple ekzercu min per la ĉina, ĉar mi uzas mian ipadon kaj mi simple aŭskultas um, sonregistraĵojn, kiun mi mem kreis kaj simple ripetas tion, kion mi aldas. Sed nu mi bezona strumpetoin, do mi devas trovi ilen. Do la cavajoi inter miai pied fingroi estas uh, ah, mal secai, do mi simple secigias ilen per miai strumpetoi. Mi scias che tio esas tre grave informo, kai vi devas ci tion, do mi, mi simple vos stigi ven. Do mi bezonas mian iphonon, um, mian ipadon compadeneble mian monuion o fec a uh, do mi devas meti tion ien do mi simple metu gin tien kai schlossiluin compadeneble hey kato kion vi faras ha huh? kion vi faras <laughs> Fek, li jus escapis. <laughs> oh, kian terudan vivon vi havas, ĉu ne? Mia edzino multe plendas pro tio, che mi shatas mixi mi a join. Do example nun mi havas pullover on chitie, said sometimes mi put it a shorter toin. Kai she did kiel vi havas varmo conserva investa join yella supero, kai ti vi havas shorter toin yella subo. She tut ne komprenas competenza, said mi competenza. Competenza ble vi komprenas, vi competenza Do nun mi pava eliri por trovi mangia Mi tre shatas la echo chitie, echo, echo, echo. do mi havas bonan novajon kai anka mal bonan la bona novajo estas tio ke mi fakte idos al la uko en sudkoreio yes mi idos tien mi prezentos a mi komuka espereble ni trovos investonto kiam ni estos tie kai nun la malbona bona Mi idos al uko, tio signifas ke se vi pasigis vian vivon evitante evil dia, kai vi idos al uko, mi trovos vin! Kai nun es das la fino della nocto. Mi sti es subite su bitte mi es sur al alla mangiaio kai tiam. Mi es das heime kai nun es das nocte. A uh, mi simple forgesse filmi chi on qua casa la mangiado a uh, kai nun. Do pardonu min per tio kai se vi shatu chi filmeton. Vi sti es fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mi anche se vi ancora ne abonis. Kai mi vidos vin cioin o in la veronta filmo. Chi tio estas minestias. Kai kiel ciam mi vols danki mia in subtenanto in per Patreon. Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ci canalo. kanalo. Mia gis nun ai i estas Sara, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.